Hola. Hola. Hola. ¿Cuántas veces deberé explicar que realmente sé quién seré? ¿Cuántas veces deberé explicar también que realmente sé quién fui? ¿Cuántas veces quieren que le explique a todos ustedes que realmente sé quién soy? Aunque admito que es lógico, lo entiendo. Sé que necesito que sean varias, ¿Lo entiendo porque es lógico? ¿O lo entiendo simplemente por la necesidad de tener que explicarlo? No importa. Es lo mismo. La pregunta acá es cuántas veces deberé explicar lo mismo. Una y otra vez a vos, una y otra vez a vos, una y otra vez, a vos y a vos y a vos y a vos también. ¿Cuántas veces? es así. Les habla a ustedes, ¿eh? No me habla a mí, a ustedes. sé que está acá, en este lugar, en este lugar que me trae recuerdos, que atesoro mis recuerdos. Recuerdo, qué linda palabra. Igual recuerdo cuando se empecinaron en decir que estaba poco cuerdo. Y lo recuerdo porque fue justo en la época donde yo estaba más cuerdo que nunca. Igualmente, por suerte, de eso tengo muy pocos recuerdos de la época en donde estaba poco cuerdo. juntos inocentes, inocentes calaveras. Inocentes, calaveras, bienvenidos esta noche a este show. This is